ரத்தினமே மோனமுத்த நாயகமே சித்தமதில் நின்றிலகும் தேவே என் சத்குருவே Sadhguru will now inaugurate the night-long Mahashivratri 2021 celebrations by lighting the Maha Yoga Yajna. And as part of the yajna, over 3 million people will be initiated in the presence of Adiyogi with the Rudraksh Diksha this year. என் சத்குருவே கண்ணே கருத்தே கருத்தில் உறும் நற்கணியே ं सद्गुरुदेण्डपिण्डमागे निन्द्रामुदा पसुते कण्डमनकोडामङ्गति तरु शिवनागबन्धन योगेश्वर शिवनागबन्धन भूतेश्वर शिवना गबन्धान योगेश्वर शिवनागबन्धान भूतेश्वर बन्धानो माधव बहुरूपिया खण्डानो खण्डानो ही जीविया खण्डानो खण्डानी जीविया यञ्जीवैण्ढान शिवरूपिया थानो थन्दो ज्ञानामृता थानो थन्दनो ज्ञानामृता थानो थन्द Jnana Namaskaram to all of you who are here and those of you who are online and also on the various uh, television channels. Welcome to Mahashivratri 2021.